Hello，大家好，我是金英老师，欢迎大家收看本次的开运特辑。在这次呢，要跟大家呢介绍的是如何透过入夜一直到初夜这为期一周的时间，帮自己呢感情桃花朵朵开，招好人缘哦。所以有相关需求的朋友，请务必继续看下去。在我们开始之前，请新朋友务必先在下方帮老师按下订阅、小铃铛加赞。 这样，老师更新视频的时候，您才能在第一时间收到通知哦。首先呢，《草本纲目》呢，它载有十三种天水类，还有三十种的地水类哦。所以呢，我们今天呢要讲的一部分呢，就是针对这个天水类的部分。而这个露叶呢，到初叶呢。 它这个时间点呢，在二零二一年的部分呢，是从十一月十六号一直到十一月二十三号，也就是从隔周二到那个下周下下周二这个区间哦。我们呢，在入这个迎接下一个节气小雪之前呢，都可以运用呢稍后老师要分享的方式呢，来帮自己。 补强人际关系跟感情运哦。那么，先来了解一下入夜跟初夜呢，它到底是什么来的啊？基本上呢，入夜呢，它就是属于呢，我们在这个立冬之后的第十天，而初夜呢，是入夜之后的七天后，也就是小雪的当天。那它在这个时间的下的雨哦。 基本上呢，我们会称它为夜雨，而夜雨呢，另外一个名称哦，也就是在《草本纲目》里面的记载，也都称它为药雨。那药雨为什么要这么说呢？因为呢，在这一段期间，在这当中所下的这个雨呢，不论是这个蛇啊、昆虫啊，它们喝了之后呢，就会开始进入冬眠的一个模式，而各类的虫饮这种水呢。 都要直伏，一直等到了这个春雷鸣了，才会起直而出。所以，在中国的古时候的这个中医，他们特别会将这一段时间所降下的雨水收集起来做药药哦，也就是来当一个药引的一个效果。因为他们认定呢，在这个区间时候所下的雨水是十分的干净，可以达到这个杀百虫。 啊，所以呢，也会用这个雨水呢来做这个煮杀虫药，还有消积的这个药物。那么这个雨呢，对他们来讲，在那个时空背景呢，就有相对的有治疗的一个效果。而且呢，在中医呢，他们在制作药丸的时候呢，都是需要相对的水分的一个提炼，所以老祖宗就会用这个雨水呢来做药，来达到呢。 除了对身体的治疗效果，还有呢，在心理的这个治疗效果也很好的。好，所以如果我们在这个期间呢是没有这个降雨的，那么他们会采用另外一种方式哦，也就是运用呃拿这个区间的井水哈，比如说地下水或者是河水。那当然呢，在现阶段我们这么文明了。 所以呢，我们呢会建议，如果你不能够取到的是山泉水的话，我们用这个水龙头里面所流出来的水也是可以用的。所以尽量呢，在这个区间的这个水呢，我们收集起来之后，一定呢都要煮沸。那么。 首先呢，我们呢要来看一下，针对不同生肖的朋友呢，我们运用的开运模式又有哪些？首先第一个呢，是针对属老鼠、属龙以及属猴子这三个生肖的朋友哦，我们可以透过这段时间的这个药水呢，来煮红豆，帮自己开运。 而红豆呢，在古早的时候呢，也是有这个辟邪的一个功能，所以呢，除了我们可以达到这样的一个呃，让自己的身体呢可以补气强运之外呢，也有这样的一个开运效果。再来呢，它也可以象征的是甜滋滋的。有些人会运用，除了就是煮红豆汤，他也会用红豆呢来做这个红豆饭，哦，来。 补气，所以呢，这三个生肖的朋友，你们可以看一下呢。只要你是属于可以摄取这个糖分的，哦，那么我们就可以煮这样的一道食材呢，来帮自己强化我们的人际跟感情运哦。那再来呢，第。 二个部分呢，就是针对属牛、属蛇以及属鸡这三个生肖的朋友。那基本上呢，在这三个生肖的朋友呢，我们运用的方式呢，就是用药水哈来达到这个眉目传情。那么这个药水是要怎么做呢？就是我们在化妆前或者是卸妆后啊，或者是说我们在出门前，我们都可以。 把这个收集到这个药水哦，把我们的脸上喷洒一下，哦，来拿。达到这样的一个开运的效果。如果你有化妆的话，那相对的它也可以让我们的妆容呢更加的服帖，呃，比较不会脱妆。那你就把它装在我们现在日常防疫的会用的这种小的这种呃瓶子里面就可以了。一样，请切记，不管你是用山泉水或者是矿泉水。 呃，或者水龙头出来的水，甚至你可能很坚持要去用收集来的雨水，都务必要用煮沸后的再装罐才可以哦。那么为期这七天的时间呢，我们都可以呢往脸上喷洒，在尤其针对眉目之间，因为呢它可以象征的是呢，可以让我们的这个眉目传情的这个电力更加的强。 除了可以吸引异性，也可以让他人呢更加的呃，可以看到你所要传达的意识哦。所以你在这个礼拜呢做这样事情的时候，你会发现，不管是在沟通方面，或者是在呃传递你的讯息上面，都会加分很多。再来呢？ 第三个部分呢，就是针对属老虎、属马以及属狗这三个生肖的朋友。那么这三个生肖的朋友呢，要用的方式呢，就是用药水哦来煮汤圆，帮你们自己转运喽。那么用这个药语哦，或者是用这个药水的来煮红汤圆哦。 那汤圆呢？请记得老师刚刚讲的是红色，所以呢，请务必一定要用红色。如果你所在的国家并没有红汤圆，那么你可以自己动手做，食谱在网络上很容易找到。基本上你最需要的食材就是糯米粉，再来就是热水啊，然后还有呢，我们还需要的就是把它形成面团之后，加上红橘。 好，那么这个红橘的效果下去调调一下色的话，它就会变成红色了。好，那么请你们呢尽量呢都是要吃双数呢，来代表呢好事成双，同时呢也可以代表是呢我们希望呢可以呢很快的，如果你是单身的朋友，可以让自己凑一对哦。好，最后呢。 这三个生肖的朋友是针对属兔子、属羊以及属猪这三个生肖的朋友。那么要提醒你们呢，我们呢是要透过药水来帮我们自己增强自己的能量。那么要怎么做呢？基本上呢，如果你是呃住在一个屋屋宅里的话呢，我们呢不是套房的话，我们就尽量把它摆放在厨房里面。 然后放一个小盆栽，现在不是有很流行这种肉植植物吗？你也不用需要太长的去照顾它。那我们就可以买一个呃肉植植物放在那边，或者是说你可以呃放这种呃长长春藤藤之类的。那在这里呢种一些绿色的植物都可以。那用连续三天，好，你有为期一个礼拜的时间，你在任何一天开始。 做都可以，那基本上至少要连续三天都要帮它撒上这个雨水哦，那增强呢它在我们这个厨房这个地方的能量。为什么？因为厨房的位置呢，一般呢也就是女性的位置，所以是说。 它可以让你的人缘哦，还有包括我们异性缘更好。可是呢，如果你是男性朋友怎么办？那么我们就把它放在我们的书房书桌上。如果你没有书房，你也没有厨房的话，要怎么办？那么我们就退而求其次的放在你的呃化妆台上，或者是你的这个呃工作的这个桌上。好，尽量呢就是以你最常会待的。 会坐的位置的地方摆上这样的一个盆栽，来达到这样的一个效果咯。好，所以呢，以上呢就是我们针对在这一次的这个入夜到初夜这个期间，也就是国历的十一月十六号到二十二号这当中呢，请大家务必呢，针对您个别的生肖呢，来帮自己开运。 开人员哦，在这边也祝大家一切心想事成。我是金英老师，记得订阅老师的频道，并且看老师的运势周报以及其他的相关影片哦。我们是下周再见了，拜拜。